una que la fenestra tan atrasada que de una constelación. horizonte arrancaba cada día para ti a folla maná almanaque una vela, pero nunca se la falsa red de los mapas celestes a tu aloeira vicindad, Cómplice a noite engaiolaba o de los marineros, ingenuas perversión catalogada. Viuda reiterada de todos los años, que los marineros repiten cada bota que afogan en desamar soberano, soberano los cadáveres sin rumbo que tíos amortalabas teoría. En probáramos a medianoche a sotavento la sin duda, bailecote una nube desarbolada, que a esponja de sombra borró para siempre el nudo. Alba Nova sorprendióme cacheando entre los dedos una despedida que se me perdió.